Just a Thank you. Vai ao céu, uma camisa. andar. Yeah. no creo, chava. No, te juro que no. Siempre con nosotros puede ir. Por eso yo digo, chava. Ya puse nueve. Seis. Pues, seis.